नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में हम इकाई पाँच कर रहे हैं जिसमें हमारा काव्य वाला जो भाग है वो सारे कर रहे हैं हम इसमें हमारा पहले जो हम कर रहे हैं कबीर जी के पद कर रहे हैं और इसमें हम जो है 180 पद तक कर चुके हैं तो आप देखते हैं एक से एक पद तक आज हम करते हैं जिसके संपादक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी है तो एक में पद से शुरू करते हैं तो पद संख्या 181 की जब हम बात करते हैं तो ये जो पंक्तियाँ हैं कि अब तो ही जान न देहूँ राम पियारे जो भावे त्यू होई हमारे तो इस पंक्ति से शुरुआत करते हुए इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है जीवन भर की साधना के पश्चात जो है परमात्मा को पाती है और अब इस मिलन को वह स्थायी और अविस्मरणीय बनाना चाहती हैं और जीवात्मा जो है परमात्मा को प्रेम पाश में बांधकर एकाकार हो जाना चाहती है यानी कि परमेश्वर से मिलन की बात हो रही है ताकि फिर वियोग का दंश ना झेलना पड़े तो इन पंक्ति की शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति है अब तो ही जान न देहूँ राम प्यारे ज्यो भावे त्यू होई हमारे यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम अब तुझे अपने पास से कहीं अन्यत्र नहीं जाने दूंगी तुझे जिस भाव में अच्छा लगे उसी में मैं प्रसन्न हूँ बहुत दिनन के बिछुरे हरी पाए बाग बड़े घर बैठे आए यानी कि लंबी साधना के पश्चात मैंने प्रियतम को पाया है मैं सौभाग्यवती हूँ कि प्रिय का घर मुझे बैठे बैठे मिल गया है चरणनी लागी करो बरियाई प्रेम प्रीति राखो उर्झाई यानी कि मैं अब उस प्रिय परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कर दूंगी और अपने प्रेम प्रीति से उसे उलझा दूंगी उसे कहीं अन्य जगह जाने नहीं दूंगी उसे अपनी प्रेम की प्रीति जो है मेरी उसके साथ में उसी में उसे उलझा दूंगी यानी कि उलझा दूंगी ताकि वो उसी में लगा रहे इत मन मंदिर रहा नित चोशे कहे कबीर परहु मति घोषे यानी कि जीवात्मा प्रिय परमात्मा से कहती है कि तुम मेरे मन मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक निवास करो किसी अन्य के फैलाए धोखे में ना पड़ो मैं तुम्हें अपनी प्रीत एवं भक्ति से मना लूँगी तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसा जो भाव है वो कबीर जी का है अपने प्रिय परमात्मा के लिए यानी कि जीवात्मा को अपने आप को ही मानकर वो जो है ये पंक्तियाँ लिखते हैं और इसमें जो है मन मंदिर में जो है रूपक अलंकार हमें यहाँ नज़र आ रहा है अंतिम पंक्ति में और मिलन के आनंद की चर्चा की गई है श्रृंगार रस है और जीवात्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य जो है प्रेम हमें इसमें नज़र आ रहा है इन पंक्तियों में जो है उन्हें अब कुछ भी नहीं सुहाता साधना के उच्च शिखर पर चढ़कर अब वह निडर है क्योंकि काल भी अब उसे जो है नहीं मार सकता और अब उससे मृत्यु भी डरती है तो इस प्रकार से जो है कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में कहा है तो आगे देखते हैं अगला पद है हमारा एक संख्या है इस पद की और इस जो पद की अगर हम बात करें तो इस पद में जो है तन मन धन बाजी लागी हो तो कबीरदास जी इस पंक्ति से शुरुआत करते हुए इस पद में कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो है बीच जो है चौसर खेल खेल का वर्णन किया गया है इसमें यह प्रेम का खेल है जिसमें जीवात्मा के हारने पर परमात्मा का उसका हो जाना और परमात्मा के हारने पर जीवात्मा का उसका हो जाना इस स्थिति में लाभ तो जीवात्मा की ही है तो पहली पंक्ति है तन मन धन बाजी लागी हो यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि चौसर के खेल में दो गोटियों के एक कोट में मिलने की आशा रहती है तो चार पांच पंक्तियां जो हैं इसमें इसका इकट्ठे भाव समझने की कोशिश करते हैं तन मन धन बाजी लागी हो चौपड़ खेलू पीव सेरे तन मन बाजी लगा यानी कि तन मन धन की बाजी लगा रखी है और चौपड़ में अपने पिया से खेल रही हूँ यानी परमात्मा के साथ जो है जीवात्मा दोनों का जो है खेल है जिसमें तन और मन दोनों की बाजी लगा रखी है हारी तो पिया की भैरे जीती तो पिए मोर हो यानी कि अगर मैं हार गई तब भी जो है एम ए पी ए की हो जाऊंगी और जीती तो पी ए जो है मेरे हो जाएंगे और चौसर या के खेल मेरे जुग मिलन की आस यानी कि जो चौसर का खेल चल रहा है जो आशा है मेरे मन में मेरे हृदय में कि प्रिय मिलन की आशा है तो वो इस खेल में चौसर के खेल में जो है मुझे उनसे मिलन की आस है और गई अकेली रह गई रे रही जीवन की आस हो यानी कि अकेली अगर रहेगी तो मुझे जो है जीवन की आशा जो है ख़त्म हो जाती है यानी कि गोटी अगर जब अकेली रह जाती है तो जीवन की आशा आशा जो है खत्म हो जाती है तो यदि इस बार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ना हो सका तो निश्चय ही जीवन की आशा जो है वो समाप्त हो जाएगी तो इन जो पाँच पंक्तियाँ हैं इसका इकट्ठे भाव जो है इस प्रकार से निकलता है चार बरन घर एक हैरे भांति भांति के लोग तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो चार वर्णों के हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र परंतु वे सारे एक ही हैं यह ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह चौसर के चारों घर जो होते हैं अलग अलग होने पर भी एक तरह के ही होते हैं तो इस प्रकार से बोला है और मनसा वाचा कर्मना कोई प्रीति निभाव हो और हो यानी कि चारों वर्ण के वर्णों के लोगों को मन वचन और कर्म से परमात्मा के प्रति प्रेम का निर्वाह जो है वो करना चाहिए लख चौरासी भरमत भरमत पौ पे अटकी आए जो अब की पौना पड़ी रे फिर चौरासी जाए हो यानी कि चौरासी लाख योनियों की बात की गई है कि इसमें जीव भटकता हुआ जो है अनंततः इस बात पर रहता है कि कब उसके पास जो है पर एक एक आती है यानी कि उसके एक मतलब होता है पौ एक आती है और यदि दाव उल्टा पड़ जाए तो पुनः चौरासी योनियों के चक्र में जो है वो पड़ना पड़ता है भाव यह है कि इस शरीर से परमात्मा को अगर नहीं पा सके तो पुनः चौरासी के चक्र में भटकना पड़ेगा यानी कि जो चौरासी लाख योनियों की बात हो रही है उसमें फिर से भटकना पड़ेगा अगर प्रभु को नहीं पाया इस हमने जन्म में कहे कबीर धर्मदास रे से रे जीती बाजी मत हार अब के सूरत चढ़ाए दे रे सोई सुहागन नार हो यानी कि कहते हैं इस बार पूरा प्रयास करके परमात्मा का मिलन कर सकना फिर यह जीवात्मा परमात्मा को पाकर सुहागन की भांति हो ही हो, जा, हो जाएगी सोई सुहागन नार हो यानी कि वो सुहागन हो जाएगी जब जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो चौसर खेल से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया गया है इसमें जीवात्मा भौतिक जगत में चौसर खेल खेलती है जो चौरासी लाख योनियाँ हैं इसी को एक चौसर खेल की तरह बोला गया गया है कि हम एक प्रकार से यहाँ पे जो हम हाँ, हम जन्म लेके आते हैं तो चौसर के खेल के बराबर ही हैं और कबीर के शिष्य धर्मदास थे उन्होंने ही बीजक में कबीर की रचनाओं का संकलन किया जिसको कह रहे हैं कहे कबीर धर्मदास से और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और माधुर्य भाव का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है अगला पद देखते हैं पद संख्या एक सौ तिरासी इस पद की अगर बात करें तो कबीर दास जी जो हैं इस पद में नाम की महिमा का वर्णन करते हैं नाम सिमरन का नशा ऐसा है जो चढ़कर भी उतरता नहीं है यह नशा दिन रात चढ़ा रहता है इस नाम रूपी नशे को पीकर कितने लोग भवसागर को पार कर गए हैं यह नशा जो है गूंगे के गुड़ के समान है जिसका वह स्वाद नहीं बता सकता तो पंक्तियों की शुरुआत करते हैं नाम अमल उतरे ना भाई यानी कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के झूठे नशे तो जल्दी ही उतर जाते हैं परंतु प्रभु नाम का नशा जो है हमेशा चढ़ा रहता है यह कभी उतरता नहीं है और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे नाम अमल दिन बड़े सवाई यानी कि और देखत चढ़े सुनत ही लागे सुरत किए तन देत घुमाई कहते हैं कबीरदास जी कि इस नाम रूपी नशे के चढ़ जाने पर दुनिया के अन्य झूठे नशे जो हैं वो उतर जाते हैं छूट जाते हैं और प्रभु नाम का नशा जो होता है वो निरंतर ही बढ़ता रहता है और यह बड़ा जो है विचित्र ही नशा है जिसकी बात जो है कबीरदास जी करते हैं पियत पियाला भयमत वाला पायो नाम मिटी दुचिताई यानी कि कह रहे हैं कि नाम रूपी नशे का जो प्याला है पीने वाला मतवाला हो जाता है उसकी सारे जो कष्ट होते हैं वो परेशानियाँ होती हैं वो मिट जाती हैं जो जन नाम अमल रस चाखा तर गई गनिका सदन कसाई जिन लोगों ने भी इस नशे नशे को पिया है उन्होंने इस भवसागर से मुक्ति पाली है गणिका और सदन कसाई जैसे लोग भी राम नाम स्मरण करके संसार से तर गए हैं तो इसमें उदाहरण दिया गया है कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया बिन रसना का करे बड़ाई तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस राम नाम रूपी नशे का वर्णन करना बड़ा कठिन है इस नशे का वर्णन ठीक उसी तरह नहीं किया जा सकता जिस प्रकार गूंगा अगर गुड़ को खा ले तो वो उसका स्वाद नहीं बता सकता उसी प्रकार यह वर्णन वर्णनातीत जो है नशा है इसकी खुमारी अगर एक बार चढ़ जाए इस नशे की तो जो है इसका हम वर्णन नहीं कर सकते राम नाम का ऐसा नशा है तो राम नाम की महत्ता का वर्णन है इन पंक्तियों में राम नाम रूपी नशे का वर्णन है है और राम नाम रूपी नशे को ही वर्णनातीत बताया गया है उदाहरण अलंकार है इसमें उदाहरण दिया गया है गणिका और सदन कसाई का सदुक्कड़ी भाषा है इन पंक्तियों की अगला पद देखते हैं एक नंबर पद है ये तो कबीरदास जी जो है इस पद में जीवात्मा और परमात्मा के प्रिय मिलन में आने वाली बाधाओं का वर्णन करते हैं प्रिय मिलन बड़ा कठिन है और उससे बड़ा कोई सुख नहीं है सभी सांसारिक सुख जो हैं उसके आगे फीके पड़ जाते हैं हमरी ननद निगोड़िन जागे कुमति लकुटिया निसिदिन व्यापे सुमति देख नहीं भावे तो इसमें जो ननद है वो माया का एक प्रतीक है तो माया जो संसारिक माया होती है जिसके चक्कर में हम पड़े रहते हैं उसकी बात की गई है जीवात्मा कहती है कि निगोड़ी जो ननद है मेरी वो जाग रही है जिसे कुमति की लाठी ही दिन रात रात दिन जो है व्याप्ती है सुमति तो उसे अच्छी लगती ही नहीं है यानी कि अच्छे विचार तो जो है उसे अच्छे लगते ही नहीं हैं कुछ ना कुछ बुरे विचार ही माया जो होती है हमारे दिमाग में डाल देती है अब तुम ही बताओ कि ननद के जागते रहने पर प्रिय से मिलन जो है कैसे संभव हो सकेगा निस दिन लेत नाम साहब को रहत रहत रंग लागे निस दिन खेलत रही सखियन संग मोही बड़ो डर लागे यानी कि रात दिन प्रियतम का नाम जपती रही अब धीरे धीरे ही उसके रंग में रंगूंगी अभी तक तो सखियों के साथ खेलती रही इसलिए प्रिय मिलन में डर लग रहा था है मुझे अब जो है मुझे प्रियतम के पास जो है वो तो जाना ही है डरने से क्या होगा और उसके बाद है मोरे साहब की ऊंची अटरिया चढ़त में जियरा कापे जो सुख लहे चाहे जो ल, तो लज्जा त्यागे पिए से हिल मिले लागे यानी कि कह रहे हैं कबीरदास जी मेरे प्रिय की अटारी जो है बहुत ऊंची है जिस पर चढ़ने में हृदय कांप रहा है और यदि मुझे सुख पाना है तो लज्जा त्याग कर जो है प्रिय के साथ हिल मिल कर क्रीड़ा करनी होगी घूंघट खोल अंग भर भटे नैन आरती साजे यानी कि घूंघट के आवरण को खोलकर अंग भरकर प्रिय से मैं भेंट करूंगी मेरे नेत्र जो हैं प्रिय की आरती उतारने को तत्पर हैं अर्थात उसकी प्रतीक्षा उनका इंतज़ार कर रहे हैं कहे कबीर सुनो भई साधो चतुर होए सो जाने निज प्रीतम की आस नहीं है नाहक काजर पारे यानी कहते हैं कबीर दास जी संतो सुनो जो चतुर है वे ही प्रिय मिलन की स्थिति तक पहुंच पाते हैं जिन्हें अपने प्रियतम की आशा नहीं है वे ही संसार में रहते हुए सांसारिक सुख साधनों का काजल पारते हैं मैं ये सब नहीं करती और कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है कि जब तक माया जागृत रहती है यानी कि जिसको ननद कहा गया है तब तक वह जीवात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती वही उन दोनों के मिलन में बाधक है और यह प्रथा जो है कुबुद्धि से युक्त होती है यानी कि बुरे वचन जो भी दिमाग में बुरे ख्यालत हैं यानी कि जो परमात्मा से मिलने नहीं देते सुबुद्धि कभी उत्पन्न नहीं करती प्रिय तक पहुँच पाना बहुत कठिन है उसके लिए कष्ट से साध्य साधना करनी पड़ती है यदि प्रिय मिलन का सुख पाना है तो दुख तो सहना ही पड़ेगा और इनका विचार है कबीर जी का कि सांसारिक सुख तो कलुषपूर्ण है अतः काजल के सदृश है जबकि प्रिय मिलन का सुख जो है अत्यंत भव्य आनंदमय और मंगलकारी है प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है और भाषा जो है इस पद की सदुक्कड़ी भाषा है पद संख्या एक सौ पिचासी इस पद में जो है कबीरदास जी ने परमात्मा से मिलन की जो है उत्कट इच्छा का वर्णन किया है कैसे दिन कटी है जतन बताए जइयो एही पार गंगा ओही पार जमुना यानी कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा के बिन दिन कैसे बीतेंगे बता देना जीवात्मा उस परमात्मा के विरह में तड़प रही है इस पार तो गंगा है उस पार यमुना है और बिचवा मड़ैया हमका छवाए जइयो यानी कि उसके गंगा यमुना के बीच में जो है मेरा घर बसा देना जो मड़ैया होता है एक प्रकार की कुटिया होती है तो गंगा यमुना के बीच में जो है सुषुमना नाड़ी की बात की गई है इसमें तो मेरा वहाँ जो है घर बसा देना ऐसे कह रहे हैं कबीरदास जी अचरा फारी के कागज बनाइन अपनी सुरतिया हीरे लिखाई जाइयो यानी कि आंचल को फाड़ के जो है कागज़ मैंने बना दिया है और जो है उस पर तेरी सूरत को जो है अपनी सूरतिया जो है वो लिखाई जाइए यानी कि अपनी सूरत जो है उसमें एक प्रकार से दिखा जाइए जो मैंने अपना अचला अचरा जो है मेरा आंचल जो है उसको फाड़ के कागज़ बनाया है और कहते कबीर सुनो भाई साधो बह, बहिया पकड़ी के रहिया बताए जाइयो यानी कि उस प्रिय के मिलन में मैं प्यासी हूँ और मुझे उनसे मिलने में अत्यंत खुशी होगी तो प्रिय परमात्मा जो है मेरी बाह पकड़ के मुझे रास्ता बता देना यानी कि जीवात्मा का जो है परमात्मा से मिलन का प्रसंग वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में कि किस प्रकार से जो है मैं परमात्मा को प्रार्थना कर रही है जीवात्मा कह रही हैं कि इस प्रकार से मैं अपने आचर को फाड़ के कागज़ बना दूंगी अपनी सूरतिया जो है वो मेरे हीरे पर जो हिया होता है जो दिल की बात है यहाँ पे उस पर जो है लिखवा जाइए और मेरी बाह पकड़ के मुझे राह बता जाइए इस प्रकार से जीवात्मा जो है परमात्मा को जो है इस संसार से तारने की बात जो है वो कर रही है भाषा सदुक्कड़ी है इस पद की अगला आता है पद संख्या एक सौ छियासी है इसमें कबीरदास जी जो है इन पंक्तियों में कहते हैं कि विरहणी नायिका की दशा का वर्णन किया है और प्रिय परमात्मा को देखने के कई प्रयास कर रही है और इस पद के माध्यम से कबीर ने निर्गुण भगवान और भक्त की एकता को दर्शाया है कैसे जीवेगी विरहणी पिया बिन कीजे कौन उपाय दिवस ना भूख रैन नहीं सुख है जैसे करी जुग जाम यानी कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा उस परमात्मा के बिना जो है कैसे जिएगी कोई उपाय जो है उसको उससे मिलने के उपाय ढूंढ रही है उसे ना दिन में भूख लगती है ना ना ही रात को चैन है यानी कि सुख है खेलती फाग छाड़ी चलू सुंदर तज चलू धन ओ धाम यानी कि समय तो जैसे उसके लिए सा गया है उसने रंग फाग खेलना भी छोड़ दिया तथा घर बार व संपत्ति भी जो है वो सब छूट गई है कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रंग फाग क्रीड़ा छोड़कर मेरे साथ चल बन खड़ जाए नाम लो लावो मिली पिए से सुख पाए यानी कि इस धन दौलत घर को छोड़कर संसार से विरक्त होकर वन में जाकर प्रिय परमात्मा के नाम में अपनी लौ लगा तभी मुझे सुख प्राप्त होगा फिर है तलफत मीन बिना जल जैसे दर्शन लीजे धाए की बात की गई है इसमें यानी कि जैसे मछली बिना जल के तड़पती है वैसे ही तू भी प्रिय के लिए तड़प रही है अतः तुझे जो है उसके दर्शन से आनंद जो है प्राप्त होगा बिना आकार रूप नहीं रेखा कौन मिलेगी आए आपन पुरुष समझ ले सुंदर देखो तन निरताए यानी कि उस परमात्मा रूपी प्रियतन की ना तो कोई रूपरेखा है ना कोई गुण है निराकार है फिर तू उसे कैसे पहचानेगी हे जीवात्मा रूपी सुंदरी तू अपने स्वामी को अच्छी तरह समझ ले कि वह रूप आकार एवं शरीर से रहित है शब्द स्वरूपी जीव पीव बूझो छाड़ा भ्रम की टेक कहे कबीर और नहीं दूजा जुग जुग हम तुम एक यानी कि शब्द स्वरूपी है वो और भ्रम छोड़ दे अपना और कबीर जी कहते हैं कि और कोई दूजा नहीं है जुग जुग तक हम और तुम जो है एक है यानी कि जीवात्मा और परमात्मा जो वो एक है उनके एकीकरण की बात की गई है इन पंक्तियों में सदुकड़ी इसकी भाषा है इस पद की और कबीरदास जी ने जो है जीवात्मा का जो है परमात्मा से जो है मिलन है उस प्रकार की बात करी है इस पद में अगला पद देखते हैं एक नंबर पद है ये इन पद में इस पद में जो है पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर को प्रभु रंग में रंगने को कहा गया है उस परमात्मा में रंग कर ही जीवात्मा जो है सुख को पा सकेगी भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन की बात की गई है इसमें यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वह इस विहरणी जीवात्मा की चुनरी भी प्रेम रस की बूंदों से भीगी हुई है आरत साज के चली है सुहागन पिए अपने को ढूंढन यानी कि वह आरती सजाकर अपने प्रिय को ढूंढने निकली है काहे की तोरी बनी चुनरिया काहे को लागे चारों खूंदन यानी कि उनसे पूछने पर कि तेरी चुनरिया किस चीज़ की बनी है और किस चीज़ के फुंदने लगे हुए हैं तो ये शरीर की बात हो रही है पांच तत्व की बनी चुनरिया नाम के लागे फूंदन यानी कि पांच तत्वों की मेरी जो है शरीर जो है जीवात्मा कहती मेरी चुनरी बनी है जिस पर नाम रूपी फुंदन जो प्रभु का नाम वो जपती है उसके फुंदने लगे हुए हैं चढ़ी गए महल खुल गई रे कि बरिया दास कबीर लागे झूलन यानी कि कबीरदास जी कहते हैं जब जीवात्मा परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच गई तो पट खुल गए और कबीरदास जी परमात्मा से मिलकर झूलने लगे परमात्मा से मिलने पर जो आनंद जीवात्मा को मिला वह अवर्णनीय होता है तो इस प्रकार से उनसे मिलन की बात है परमात्मा की जो है जीवात्मा से प्रतीकात्मक शैली है उदाहरण अलंकार है पांच तत्वों का इसमें बात की गई है जो कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश होते हैं आत्मा के चैतन्य अवस्था में पहुंचने पर ही परमात्मा से मिलन होता है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है फिर आता है पद संख्या जो है एक नंबर पद है इसमें जो है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद वर्णित किया गया है परमात्मा से मिलकर जीवात्मा को जो आनंद की अनुभूति होती है उसका वर्णन जो है कबीरदास ने किया है मैं अपने साहब संग चली की बात की गई है इसमें यानी कि वो कह रही है जीवात्मा की अपने आनंद का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं अपने प्रिय परमात्मा के साथ जा रही हूँ हाथ में नारियल मुख में बीड़ा मोतियन मांग भरी मेरे हाथ में नारियल है मुख में पान है मोतियों से मेरी मांग भरी हुई है और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है उस परमात्मा से सुहागिन बनकर मिलने जा रही हूँ लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी तापे चढ़ी के चली लिल्ली मतलब नीली शब्द के लिए प्रयोग किया गया कि नीली घोड़ी की पीली बछेड़ी पर चढ़कर मैं प्रिय के साथ ससुराल जा रही हूँ नदी किनारे सतगुरु भेटे तुरंत जन्म सुधरी यानी कि नदी किनारे मेरी भेंट जो है सतगुरु से हो गई है उन्होंने मेरा जन्म जो है सुधार दिया है और कहे कबीर सुनो भाई साधो दो कुल तारी चली यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा ने दोनों कुल जो है यानी कि एक लोक जो जहाँ वो रहती है और वह परलोक उन दोनों को ही तार दिया है भाव यह है कि सदगुरु की कृपा से जीवात्मा भाव सागर को पार कर परमात्मा में एक एकाकर करके आनंद महसूस कर रही है और इस इस पद में जो है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है अगला पद है एक नंबर पद है इसमें इस इन पंक्तियों में जो है कबीरदास जी ने गुरु के ही गुणों का बखान किया है जो मनुष्य को संसार रूपी सागर से पार लगाने का एकमात्र सहारा है गुरु मोहे घुटिया अजर पियाई गुरु मोहि घुटिया पियाई भई सुचित मेरी दुचिताई यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे ऐसी घुट्टी पिलाई है कि मेरा तन मन पवित्र हो गया है और मेरे सारे दुर्गुण जो हैं वो धुल गए हैं नाम औषधि अदर कटोरी पियत अधाय कुमति गई मोरी यानी कि जब मैंने नाम रूपी औषधि की कटोरी का होठों से पान किया तो मेरी सारी जो बुरी बुद्धि थी जो कुमति थी मेरी वो बुद्धि नष्ट हो गई है ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए खोजत शंभु जन्म गवाए यानी कि वह औषधि जिसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पा सके और शंभु का तो जन्म ही बीत गया यानी कि ऐसी जो औषधि है वो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले सूरत निरत करी पिए जो कोई कहे कबीर अमर हो सोई यानी कबीरदास जी कहते हैं गुरु द्वारा दिए ज्ञान रूपी औषधि का जो पान करता है वह तृप्त होकर अमर हो जाता है तो इस प्रकार गुरु की महत्ता का बहुत वर्णन किया है कबीरदास जी ने नाम औषधि अधर कटोरी इस प्रकार से जो है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है सदुक्कड़ी भाषा है और गुरु द्वारा राम नाम रूपी घुट्टी की चर्चा की गई है अगला पद देखते हैं पद संख्या एक सौ नब्बे इन पंक्तियों में जो है कबीरदास जी ने एक जाति विशेष के धंधे के माध्यम से प्रभु भक्ति के आनंद का उल्लेख किया है इसमें कबीर भाटी कलाल की बहुतक तक बैठे आई सिर सोपे सोई पीवे नहीं तो पियाना जाई यानी कहते हैं कबीर जी कि शराब खींचने वाले कलाल के मदिरालय में बहुत सारे लोग पीने की इच्छा से आते हैं अर्थार्थ प्रभु भक्ति के आनंद में बहुत लोग जो है डूबने आते हैं डूबना चाहते हैं लेकिन जो इसके लिए स्वयं को भी उत्सर्ग कर देते हैं वही इस शराब का आनंद ले पाते हैं हरी रस पिया जानिए जे कब होना जाए खुमार मैं मत घूमत रहे ना ही तनकी सार यानी कि प्रभु भक्ति रूपी रस का नशा ऐसा है जो एक बार चढ़ने पर कभी नहीं उतरता जो कब हो ना जाए खुमार जिसका खुमारी कभी नहीं उतरती मत घूम घूमत रहे ना ही सार यानी कि आदमी जो होता है यानी कि जो भक्त है वो अपने शरीर की शुद्ध बुध भूल कर मस्त हुए हाथी की तरह बावला हुआ फिरता है सबे रसायन में किया हरीसा और न कोय तिल एक घट में संचरे तो सब घट कंचन होए यानी कि मैंने सभी रसों का पान किया है अतः दावे के साथ कह सकता हूँ कि राम राम जैसा आनंद किसी भी अन्य रस में नहीं है अगर इसका एक कतरा भी हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो सारे कलुष धुलकर तनमन निष्पाप निर्मल हो जाएगा भाव यह है कि ईश्वर प्रेम हृदय में समाने पर विकार नष्ट हो जाते हैं कलाल से तात्पर्य जो है इसमें गुरु से मतलब है इसमें और कबीर का कहना है कि राम नाम रूपी नशा होने पर अन्य नशे जो है वो छूट जाते हैं लाक्षणिक अर्थों की प्रमुखता है और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है अगला पद देखते हैं एक सौ इक्यानवे नंबर पद है ये इसमें गुरु की महिमा और महत्व का वर्णन किया गया है सदगुरु ही अपने ज्ञान द्वारा साधक का मार्ग जो है प्रकाशित कर सकता है तो पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी यानी कि मैं तो लोक एवं वेद का ही अनुसरण करता सा रहा था और लेकिन आगे मुझे ज्ञान का दीपक लिए हुए आगे थे सतगुरु मिले आगे मुझे सतगुरु मिल गए जिनके हाथ में ज्ञान का दीपक मुझे उन्होंने दिखाया उन्होंने जो दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट यानी कि उन्होंने जो दीपक मुझे दिया है वह प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है जिसके प्रकाश में मैं इस संसार सागर से तर जाऊंगा और फिर दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा बहुरी न आवो हट यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा कबीर गुरु गरवा मिलिया रली गया आटे लूण जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कोण यानी कि सदगुरु ने जो है खुश होकर शिष्य को आशीर्वाद दिया जिसे सुनकर प्रेम रूपी बादल जो है वो बरस गया और मेरा अंग अंग जो है प्रेम जल से सराबोर हो गया और भाव यह है कि गुरु ही साधक के हृदय में सच्ची भक्ति जागृत कर सकते हैं जिससे वह भव सागर को पार कर परमात्मा में एकाकार जो हो जाता है और जाति पाति सब कुछ मिट जाता है और नाव धरोगे कौन यानी कि गुरु की ही बात इसमें की गई है उनके महत्व का वर्णन किया गया है और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और जैसे सिद्धों ने भी कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला तो इस प्रकार से जो है इस ये इस भाव की जो है अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हमें मिलती है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है गुरु बिना गति नहीं नहीं तो इस प्रकार गुरु का महत्व तो जो है कबीरदास जी ने बहुत ज़्यादा माना है इसलिए उन्होंने गुरु से संबंधित काफ़ी पदों की रचना करी है अगला पद देखते हैं लास्ट की जो दो पंक्तियाँ बताई हैं वो इसी का अर्थ था कि सदगुरु हमसो रीझी करी एक कहाँ पर संग बरसया बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग इसी में जो मैंने आपको बताया है कि प्रेम रूपी बादल बरस गया और मेरा अंग अंग प्रेम जल से सराबोर हो गया तो इसकी बात इन्होंने करी है इसमें और जो पीछे की दो पंक्तियाँ थी वो इसका बता देती हूँ कबीर गुरु गरवा मिलिया रली गया आटे लूण जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा अस्तित्व गुरु में इस तरह एकाकार हो गया है जिस प्रकार रली गया आटे लूण लूण की बात है लूण नून भी बोलते हैं लून भी बोलते हैं नमक की बात की गई है जिस प्रकार जो है आटे में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरी जाति पाति कुल परिचय जो है सब उसी में मिल गए हैं अब यह संसार मुझे किस तरह अलग कर पाएगा तो गुरु और शिष्य की बात इसमें हो रही है और बाकी की ये दो पंक्तियों में यही भाव है कि मेरा अंग अंग जो है प्रेम जल से सराबोर हो गया है तो इस प्रकार ये पद हमारा पूर्ण होता है अगला पद देखते हैं पद संख्या एक है वे दिन कब आवेंगे माई है पद इसमें जो है शुरुआत करते हैं इस पद में जो है प्रिय परमात्मा से मिलने की आतुरता व्यक्त की गई है परमात्मा से मिलकर आनंदित होना चाहती है जीवात्मा परंतु उसकी मनोकामना अभी पूर्ण नहीं हुई है जब परमात्मा को वह पालेगी तभी उसकी तपन जो है वो शांत हो होएगी तो वे दिन कब आवेंगे माई जा कारणी हम देह धरी है मिली वो अंगी लगाई यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी वे दिन कब आएंगे जब मेरा परमात्मा से मिलन हो जाएगा उस परमात्मा से मिलने के लिए ही तो मैंने ये शरीर की संग को धारण किया है हो जानू जे हिल मिल खेलूँ तनमन प्राण समाय या कामना खरो परिपूर्ण समृत हो राम राई यानी कि वह दिन कब आएगा जब प्रियतम के अंग लगाकर मिलन सुख प्राप्त करूंगी हे परमात्मा आप तो बहुत समर्थ हो समर्थ हो हर चीज़ में मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए मोही उदा उदासी माधो चाहे चितवन रैन बिहाई सेज हमारी संग भई है जब सो तब खाई यानी कि प्रिय की प्रतीक्षा करते करते मेरी रात जो है वो यूं ही बीत जाती है रैनी की बात की गई है यहाँ पे यानी कि रात की बात की गई है मैं तो संसार से विरक्त होकर उस प्रिय परमात्मा को पा लेना चाहती हूँ प्रियतम के बगैर जो है वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जो सेज है वो भी जो है अच्छी नहीं लगती है मुझे सेज हमारी संग भई है जब सो थब खाई यानी कि मुझे अपनी सेज भी जो है प्रियतम के बगैर अच्छी नहीं लगती है यहू अरदास दास की सुनिए तन की तपनी बुझाई कहे कबीर मिले जैसाई मिलकर मंगल गाई यानी कि हे प्रभु इस दास की प्रार्थना को सुनिए और तन की तपन को बुझा दीजिए यदि मुझे मेरा स्वामी मिल गया तो उसे पाकर मैं मंगल गीत गाऊंगी इस प्रकार से इन पंक्तियों में जो है वो वर्णन किया गया है और प्रिय परमात्मा से जो है मिलने की आकांक्षा व्यक्त की गई है और लाक्षणिक पद का प्रयोग है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और श्रृंगार रस का प्रयोग है तो इस प्रकार से अगले पद की तरफ चलते हैं अगला पद है एक और इस पद में जो है जीवात्मा की उस स्थिति का वर्णन है जब उसे परमात्मा का प्रेम मिल जाता है और यह प्रेम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है मेरी अखियाँ जान सुजान भई यानी कि मेरी आँखें जो हैं अब ज्ञानवान हो गई हैं क्योंकि उन्हें प्रिय परमात्मा का दर्शन जो मिल गया है देवर ननद ससुर संग तजी करी हरी पीव तहाँ गई बालपन के कर्म हमारे काट जानी दई यानी कि अब संशय भ्रम मोह और अज्ञान को त्याग कर अब जीवात्मा परमात्मा से मिल गई हैं जीवात्मा ने देवर ननद ससुर सबका सब रिश्तों का साथ छोड़ दिया है उस परमात्मा ने कर्म बंधनों को काट दिया है और अब मुझे जो है बुरे कर्मों से मुक्ति मिल गई है हमारे काटे जानी दई यानी जिसने मेरे जो बुरे कर्म हैं वो बालपने के कर्म यानी कि जो बालक जैसे जो है अनजाने में बहुत सारे कुछ गलत कर्म कर देता है तो उसी प्रकार से जो मेरे बुरे कर्म है वो प्रभु ने काट दिए हैं पानी की बूंद थे जिनी प्यंड साजियाता संगी अधिक रही रई दास कबीर पल प्रेम न घटई दिन दिन प्रीति नहीं यानी कि परमात्मा ने जो है मुझ पर कृपा करके मेरी बाह पकड़कर मुझे अपने समीप कर लिया है जिस परमात्मा ने पानी की बूंद से इस शरीर का सृजन किया है अभी अब मैं उसी सृजनहार में समा जाना चाहती हूँ रम जाना चाहती हूँ और कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा इतनी प्रसन्न है कि उसका प्रेम परमात्मा के लिए बढ़ता ही जा रहा है क्षण भर के लिए भी कम नहीं होता दास कबीर पल प्रेम न घटे पल पल प्रेम घट नहीं रहा बल्कि दिन दिन प्रीति जो है नई होती जा रही है बढ़ती ही चली जा रही है प्रीति तो आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया गया है इसमें देवर ननद ससुर जो है हम इसमें संशय भ्रम और मोह के प्रतीक जो है इसमें दिखाए गए हैं और प्रिय परमात्मा ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को नष्ट कर सकता है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें फिर देखते हैं पद संख्या एक सौ चौरानवे इन पंक्तियों में जो है कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किस प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए तो कबीरदास जी भक्ति में योग साधना को शामिल करते हुए योग पर बल देते हैं तो पूरा जैसे कुंडलिनी जागरण की बात की जाती है कि जो लोग योग करते हैं जो भगवान का ध्यान लगाते हैं उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है यानी कि जो उनके सातों चक्र होते हैं शरीर के वो एक सीधी रेखा में आ जाते हैं यानी कि जिससे उनकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है तो यही विधि रामसु लाई चरण पाशे निरति करी जिभ्या बिना गुण गाई यानी कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए तुझे परमात्मा में तन मन से विलीन होना होगा उसके चरण कमलों में लीन होना होगा मन ही मन उसका स्मरण कर करते रहो उसके गुणों का ध्यान करते रहो चाहे जीव जो है वो शांत ही रहे यानी कि जीव से कोई चाहे गुण मत गाओ लेकिन अंदर ही अंदर उसका ध्यान करते रहो जहाँ स्वाति बूंद न सीप साइर सहजी मोती होई उन मोतियन में नीर पियो पवन अंबर हुई यानी कि तू उस मुक्ति रूपी मोती को प्राप्त कर जो बिना सीप के बनता है बिना स्वाति बूंद के बनता है और बिना सागर के बनता है भाव यह है कि कुंडलिनी शक्ति को जगाकर सहस्रार चक्र तक पहुंचा दो और मुक्ति को प्राप्त कर लो यह मुक्ति रूपी मोती जो है परमात्मा रूपी जल से युक्त है जिसे सहस्रार रूपी आकाश से धोकर स्वच्छ और कांतिपूर्ण बना दिया है सहज मोती होता है इसके लिए कोई भी सीप की समुद्र के जैसे कि सीप में मोती बनता है जो है हम कहते हैं ना कौन से स्वाति नक्षत्र की जब बूंद पड़ती है सीप के अंदर तो मोती बन जाता है सीप के अंदर लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी सीप की ज़रूरत नहीं है यहाँ जो परमात्मा है परमात्मा से ही जो है परमात्मा रूपी जल से ही जो है ये जो मुक्ति रूपी मोती है इसका निर्माण हो रहा है जहाँ धरनी बरसे गगन भिजे चंद सूरज मेल दौड़ मिनी जहाँ तहाँ जुड़न लागे करत हंसा केली यानी कि अब प्राण साधना और योग साधना की बात की गई है कि कुंडली शक्ति के जागृत होने पर सहस्रार चक्र रूपी गगन से अमृत वर्षा होने लगती है और जो है कुंडलिनी इसका पान करती है ऐसा भी होता है जब सूर्य और चंद्र जो होता है उनका मेल होता है सूर्य और चंद्र को जो है ईड़ा और पिंगला नाड़ी की बात की गई है जब हमने सिद्धों की बात करी थी सिद्धनाथ के जब हमने पढ़ा था काव्य तब हमने जो है सूर्य और चंद्र जो नाड़ियाँ होती हैं ईड़ा और पिंगला उसकी बात की थी ये इनका मिलकर जो है एकाका एकाकार कर लें और कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुँच जाएगी तो इस प्रकार से जो है ईड़ा पिंगला नारी की बात की गई है इसमें फिर है एक बरस भीतर नदी चली और ऐसा जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो लगभग एक बरस बाद जो है ऐसी नदी चलेगी जो कनक एक बिरस भीतरी नदी चली की बात हो रही है यहाँ पे दो ही मिली जहाँ जुड़न लागे तो यहाँ पे ईड़ा पिंगला नाड़ी जुड़ गई है और एक बिरश भीतरी नदी चले कनक कलश समाय यानी कि ऐसी जो है नदी बहेगी फिर कुंडली जागृत होने के बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद कि एक वर्ष भीतर जो है नदी जो है इस सब जो कनक कलश है यानी कि मोह माया को बहा ले जाएगी पंच सुवटा आई बैठे उदय भई बनराई जहाँ बिछुटियो नह लागे गगन बैठ हो जाई और जन कबीर बटा हुआ जिनी मारग लियो जाई यानी कि पंच जो ज्ञान इंद्रियां हैं पंच सुवटा की बात की गई है इसमें अब पंच जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो जो है काबू में आ गई हैं और आनंद व्याप्त हो गया है और जहाँ पर जो है अब जो है आनंद व्याप्त हो गया है और यहाँ जो है जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आत्मा जो है वो प्रभु से जो है मिलन हो जाता है उसका गगन बैठ हो जाए की बात करी गई है जहाँ पे परमात्मा से उसका मिलन हो गया है और जो है जन कबीर बटा हुआ जिनी मार्ग लियो जाई और कबीर जी ने जो है प्रभु को प्राप्त करने का एक मार्ग बताया है रास्ता बताया है कुंडलिनी जागृत करने का तो उन्होंने जो है योग साधना पर बल दिया है कबीर जी ने इस पद में और इस पद में अगला इस पद में जो है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और योग साधना जो है कुंडलिनी जागरण करना और ईड़ा पिंगला नारी जो है ऐसे योग से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया है परमात्मा से मिलने की जो बात की खुशी है वो हमें इस पंक्तियों में नज़र आती है अगला पद देखते हैं पद संख्या एक सौ पिचानवे है इसमें इसमें जो है इस पद में परमात्मा से मिलने के लिए प्रयास की बात की गई है सांसारिक विषयों मोह माया इत्यादि को त्याग कर परमात्मा में मन लगाने से इस लोक में आवागमन जो होता है जन्म मरण चक्र जो होता है उससे मुक्ति मिल सकती है साधक को सब कुछ त्याग कर उसी में लीन हो जाना चाहिए करो जतन सखी साई मिलन की गुड़िया गुड़वा सुपलिया तजी दे बुद्धि लरिकैया खेलन की यानी कि कबीरदास जी कहते हैं अब कोई उपाय करो जिससे परमात्मा मिल जाए अब तो गुड़िया गुड्डे का खेल सूप सुपलिया के बचपन वाले खेल छोड़ो भाव यह है कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहना जो है बचपना है इसे हमें छोड़ देना चाहिए देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग चौरासी चलन की यानी कि देवी देवता पित्र बंधु रिश्ते आदि में आसक्त रहने से सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल पाती है ऊंचा महल अजब रंग बंगला साय की सेज वहाँ लगी फूलन की यानी कि प्रिय परमात्मा का बंगला बहुत ऊंचा है उसमें एक सुंदर महल है और वहीं प्रिय परमात्मा की सेज सजी है वहाँ पहुँचने के लिए कठिन साधना की जरूरत पड़ती है और तन मन धन सब ऊपनी कर वहाँ सूरत संहार परूपैया सजन की यानी कि तन मन से साधना करने वाला ही पहुंच पाता है और फिर फिर वह आनंद ही आनंद महसूस करता है कहे कबीर निर्भय होए दहसा कुंजा बता दो ताला खुलन की यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव अब तुम निशंक हो जाओ क्योंकि तुम्हें परमात्मा के घर के ताले की चाबी जो है वो बता दी गई है कि किस प्रकार जो है वो परमात्मा मिलेगा तो जीवात्मा का लक्ष्य जो है परमात्मा है कबीर के अनुभूतियाँ आध्यात्मिक हैं दाम्पत्य प्रेम का एक प्रकार से वर्णन किया गया है इसमें और भाषा सतुकड़ी है और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर हमारा जो है ये एक सौ पचानवे पद जो है यहाँ पे पूर्ण हो जाता है तो आज हमारे एक सौ पचानवे पद तक हो गए हैं अब हमारा एक सौ छियानवे पद से लेकर 209 पद तक बचता है जिसको हम अगली जो हमारे जो क्लास होगी उसमें हम पूरा कर लेंगे इस प्रकार कबीर के पद जो हैं वो पूरे पूरे हो जाएंगे तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो है चैनल आप शेयर जो है इसी प्रकार करते रहिए और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए हमेशा और कबीर के पदों की जो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न आएंगे कबीर के पदों से तो पंक्तियों के भाव से संबंधित तो बिल्कुल आएंगे कोई भी पद देकर उसका जो है भाव या तो भाव दिया जाएगा उसके कोई एक एक पंक्ति दे रखी होगी चार ऑप्शन में इस प्रकार से पूछ सकते हैं या कोई आपको एक पद दिया होगा और उससे संबंधित दो तीन प्रकार के आपको चार प्रकार के भाव दिए गए हों कि इसमें किस चीज़ की जो है अभिव्यक्ति की गई है वो अभिव्यक्ति जो है वो शब्द में शब्द के रूप में भी हो सकती है कि इसमें दाम्पत्य भाव है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है इस इसमें जो है गुरु की महत्ता का वर्णन है इस प्रकार से एक पंक्ति में भी जो है उस पद में जो अभिव्यक्ति की गई है वो उससे संबंधित जो है उसका भाव पूछा जा सकता है या फिर पद दिया गया हो और उसमें कौन से प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया गया है अलंकारों के ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं इसमें जो है मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है इन पदों में उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग है रूपागत शोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया जो भी अभी तक हमने जितने पद पढ़े उनमें इन्हीं अलंकारों का प्रयोग हो रहा है अधिकतर तो इस प्रकार से जो है अलंकारों के ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं और या फिर आपको पद दिया गया होगा कोई ऐसा जो हमने कबीरदास जी के पद करे हैं तो उनके रचयिता कौन है इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है कबीरदास जी हैं तुलसीदास जी हैं सूरदास जी हैं तो भक्ति भाव वाले जो भी नाम होंगे वो आपको चार ऑप्शन में दे दिए जाएंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये पद किसने लिखा कहीं सूरदास जी का पद तो नहीं है क्योंकि भक्ति भावना की बात की गई है इसमें लेकिन सूरदास जी के पद जो होते हैं वो अलग प्रकार के हैं उसमें कृष्ण भगवान के प्रति वात्सल्य माधुर्य भाव का यहाँ पर प्रयोग किया गया है यहाँ पर कबीरदास जी के जो पद हम पढ़ रहे हैं इसमें जो है जीवात्मा परमात्मा की बात की गई है और गुरु की बात की गई है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है तो इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रश्न जो हैं कबीर के पदों में से बन सकते हैं तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए हमेशा खुश रहिए धन्यवाद